Hello，大家好，欢迎来到我的视频。学校假期开始啦，也是时候要带小朋友出去吃喝玩乐了。我也顺便休息一下，所谓休息是为了要走更长的路。这一次我又会去什么地方呢？Let's go，我带你们去。One hour later。 我现在要去坐车。 我现在来到大马纽西兰，你看到我后面很多牛牛啊。 最近去米拉奇，然后刚才去吃了午餐，然后顺便去吃宵夜，然后还打包回酒店。